Wir dürfen heute die Vereinigten Arabischen Emirate empfangen. Wir haben ein buntes Programm aus Unterhaltung, Kulinarik und Information zusammengestellt. Das heißt, es gibt steirische Musik, äh, steirischen Volkstanz und ein Buffet von den Weizer Schafbauern. First of all, uh, we would like to thank you so much for hosting us here in uh, Graz. And uh, we uh, have a very nice people, very nice country. We are very happy to be part of these Winter Games. We hope that our team will be a positive part of the success and our athletes will enjoy their time and compete and win medals. And uh, most important of everything that we are getting all together here in uh, Graz this year. Meine Aufgaben sind eigentlich, ich bin so ziemlich Mädchen für alles, von 7 Uhr in der Früh bis spät in die Nacht und versuche zu helfen, wo es zu helfen gibt. Zeige ihnen auch äh, die Stadt und bin für jeden Einsatz äh, zuständig, damit alle die Gruppen immer zusammenbleiben. Musa. Musa. Muss er.